đi ra tiếng nó Ơ, ê, ý đấy hả? Tao nên khả cho tao quên quên Vivo, lột cái nhau đến được nhở? Phải bố mày ở đâu rồi, ở đâu rồi nhở Phan nhẹ? Phan, mày khô ở đâu rồi, em ở đâu rồi, ai ở đâu rồi, ai bảo gì đâu, đều mày. ပေါက်ပြတဲ့ဝင်အောက်မှာကောက်အောက်မှာကောက်ကြီးရပေါက်ကြီးတဲ့ဝင်တာငါလုံးမငါဘယ်လိုပေါ်ပေါက်ကြီးတဲ့ဝင်တာပေါ်တော့လာတာဆက်ဆက်ငါရောက်တယ်ရောက်ရေးနမေတို့တားရတားရအားတယ်လို့အားတယ်လို့အားပြန်ပွတ်တာပဲတကယ်ကိုအများကြီးတကယ်ကိုဖျားပွဲတကယ်တကယ် တကယ်ငနာပွဲကြီးပဲတကယ်ငနာပွဲကြီးပဲရှိရှိတယ်ကိုရင်နောက်မှာဟိုဘက်ကဒီလိုငါဒီဘက်ကိုရောက်မင်းတို့ဖင်လိုက်ပန်ပါဒီဘက်ကမကရောက်မကရောက်ဒီဘက်တော့မများဘူးတော့ရောက်ရောက်20ပဲရှိတယ်ရောက်ဒီဘက်နည်းနည်းတော့နည်းတော့ပြစ်လို့ရတော့ဒီချက်မရှိနော်ဒီချက်မရှိပြန်ခိုင်းရအဲ့ချက်ပါရမင်းချက်ပါโอเคโอเคတောင်းမတောင်းကောင်းတာပါ bentar bentar bentar bentar belok tuh beras belok tuh beras magapang tuh magapang tuh magapang tuh men apa ini ah ah ah ah ah pipo apa tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết rồi mà cái này đi thay cái hay này hay mà hay mà nó cho nó cái này thì làm trái rồi bây giờ ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ရောင်ရင်မီးမလင်းကျဲတယ်ရောင်ရင်ဝါတော့ဝါတော့ဝါတော့ဝါတော့ဝါတော့အော်အောက်အောက်ဘိုင်းလို့ဘိုင်းလို့ဘိုင်းလို့ဘာလဲ nice nice nice အပအပကောအပကော nice ဒါပဲလားဒါကဲတကောင်တော့တယ်တကောင်လိုးတယ်တကောင်တော့တကောင်လိုးအဲ့ဆိုသူကြည့်ရတော့မယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုသူနဲ့ရှင်တော့တာဒီကိမစင်မတတ်တော့ဘူးကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့အေးစုကိမစင်ကိုရလာ အာဖန်ရဲ့ရေမတော်လို့တာတော့ရှိတက်ပြီကြီးတောင်းလားကြီးရောက်တာအဲ့ရပါပါမို့ဘလို့ပြောတာလဲကြီးမကဲဘာလုပ်တာလဲကဟာဘဘာမင်းဘလို့အပြည့်ထွက်သွားတယ်လက်ပြတ်လားဟုတ်တာပဲချုံးလို့ပြောနေကြတာပဲဟိုမှာအချင်းချားလို့ဟိုပြစ်လိုက်တာโอ้โหมันมีอยู่ပြက်စင်းတာပြစ်သွားပါလားမကတော့မရရဲ့ဒီရောက်လာပါဟယ်လို ဒါဒါဒါဒါလိုက်ခဲ့တာဘက်ကလေးပဲပေးလိုက်အဲကိုလူတွေဒီရလေကွာမိုင်းကြောက်ချင်းပါအောင်တိလားမိုင်းကြောက်ချင်းတောင်းတမန်အင်းโอเคအဲ့ဒါမဟုတ်အာရအဲ့ဒါမဟုတ်တယ်ကြောက်ပြီကျန်တော့တယ်နော်ကျန်တော့တယ်တခါချင်းမှာ Watch out. ဒီနေနေရဘာကြီးလဲမသိခြေတန်းနာအရှိပါတကောင်ကြောက်မယ်အဲကြက်လိုက်ကြက်လိုက်ကျွန်တော်ပုံမကျွန်တော်ပုံမကျွန်တော်ပုံမကျွန်တော်ပုံမတဲ့ဖောင်ရငိုပြီဟေးဇာခေါ်ဇာပွေလာပွေလာပါရလာလာကန်အောင်ကြည့်ကန်အောင်အရှိပါအရှိပါရဲရဲရဲအရှိပါရှိဦးမှာနော်ရဲအရှိပါရှိဦးမှာနော်ရှိဦးခုနဘာကြီးလုံးသိကျွန်တော်ကျွန်တော်ဩမဂါလူမဂါလာပွေပြန်ကြပြန်ကြပြန်ကြ Watch out. Má mày. One down, one down, one down, one down, one down, one down. One down. Bắn tôi nó. Ra khỏi, ra khỏi. Các bạn ra khỏi. Á là ra. Pro ra đây này. Pro ra đây có Ờ đi ăn tối. To to to to là phú này. Ngon nó sao rồi chứ. Bắn mấy rượu vào này. Bắn mấy rượu. ကမဟုတ်ဘူးကြီးကန်းကြီးကန်းနဲ့တကူးနဲ့လားစောင်းမိုက်ပို့ကြီးကန်းကသူကကင်းမက်ဆေ့ဟိုကလာကြီးကြီးကန်းကကင်းမက်ဆေ့လာတာမကတကယ်ပြောကြီးကန်းအိတ်စုရောကင်းမက်ဆေ့ရောအင်ကြီးရောတော့မိုက်တယ်ပါရူကပါရူကပုံစံပဲမိုက်တာအဲ့ကင်းမက်ဆေ့ကလုံးဝဘာကြီးမှမသိဘူးလက်ပွင့်အကလင်းကင်ပြရတယ်ဟာကြောက်ပြီဒီမယ်နေကျွန်တော်အဖိုးကင်အေးကင်အေးကင်ဟင်းတော့မကင်ပြရတယ်လေအဘရူနော်ထားတယ်ပြောငါကြေးရပါလား 喽。那是有力量。呀呀，超高线，那高线呢？超高，好的好的。那高边那嘛，不是你那么丢喏。找的。找的。找的来，找的来。找的来，找的来。找的来。哎，找的找的找的找的找的，给呀哇！阿多阿多要，你别过来给他，别给他。I got supplies. 啊，你别给蹦到蹦到，来给来给。ဒီမှာရှိတော့လောလေလေလေမသိအခုထိုင်းပောက်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်လေ PNGD ပွဲဘယ်တော့ပြန်စမှာလဲပွဲတွေပြန်စမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ final final နောက်လာတယ်မှာ January January 6ရက်နေ့ကျွန်တော်လွတ်ပြင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြပြပြလောက final ကနောက်ဆုံး final လိုပါလို့အကုန်ပါနောက်ဆုံး final 3ရက်ပဲရတာ final 3ရက်3ကျွန်တော်က Groza နဲ့ကျွန်တော် Rodon နဲ့ Rodon ဟိုတယ်မှာအဆင်ပြေပါကွာထောက်စားကြီးကကျွန်တော်အများကြီးဟိုဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မှာတွေးခဲ့ရတဲ့ Rose Gold Rose Gold ရဲ့ low ကြီးရုပ်တည်ကြီးကိုယ်နိုင်တော့တော့မရတော့မယ်နော်ရှင်းပါကရှင်းပါကရောမလို့ရှင်းပါက ရှင်းမကရှင်းမကမကဟာကဟာအရာဝီโอ้ยมาพอลพอลพอลพอลพอลพี่โอ้วิ่งเลยกว่าไม่มาไปพี่ไม่ได้ใส่มามาปาลูกดิเอา rush มาล่ะแม็กอ่ะอาไม่ပြောใส่มามาปาลูกอ่ะပြောแก nhá để nó ok cái chuyện là mà chị hôm nay được rồi ấy hôm nay được rồi chị em chơi cô ta cái chơi thì à ok mà nhưng mà chậu tao mà làm à à lúc xem mà bao nhiêu à thâu bị đúng rồi bộ liêu được gì mà còn đấy nếu ta ta ta gì thì còn phải đi cả ta chống gì nào ta chống gì nào ý ấy mà gai về ấy à? mà gai về ấy mà gai về 호흡 호흡 미래의 오다 미래의 오다 미래의 오다 막아 에이만 에이만 라이브 에이만 라이브 미래만 라이브 시에노 에이만 라이브 에이만 라이브 아 까이네 까이네 아 보이 보이 보이 cái này à, bảo cái này bảo cho cái cho nó tivi dạ, đi à la cái à la cái à la cái à la cái xí lại xí lại xí lại xí lại 你哪？在哪？一炮火箭，一炮火箭，一炮火箭！旁边，旁边还有炮火没有？哦，在哪？在哪？哇！你看我不易了，别接啊！哦！哪你帮我火，一炮吧，我哈！哎！在哪？在哪？在哪？哎呀！呀！没逼，没逼，没逼，没逼！ いてりゃいくなマジやあの時間で今日とよいいよもういいやあどことねラギスタしてな早くシーズンよ <laughs> ờ, à? Ôi, sao bây giờ cái thằng tí đó đâu không? Ừ, sao bố bà gọi còn Ồ, rồi, tôi đến đây nè ဆုံလေးလားမသိဘူးတော်တော်ညံ့တာဟာတော်တော်ညံ့တာကျမကမကမီးအဲ့ကောင်အဲ့လိုပဲတရားမီးအဲ့ကောင်အဲ့လိုပဲတကီတကီဆုံလေးလားမသိတော်ညံ့မကအဲ့လိုပဲမကအဲ့လိုပဲအဲ့ကောင်မီးသူတဲ့ကြောအာဘေးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုတရားဆိုဘယ်တော့မှချီမကြည့်ဘူးဘေးလို့ကောင်တော့တော့တယောက်ကွာအမနာလို့ငါတကယ်ကျွန်တော်လည်းတော့တမ်းမမီးပါဘူးဗျာအေးဟုတ်တယ်မင်းလည်းမီးမီးကောင်းကောင်းလေးအဲ့လိုယုံလိုက်တော့အဲ့လိုယုံလိုက်တော့အေးပါအေးပါအေးပါအေးပါအေးပါအေးပါ နေရာမရွေးဘူးလားဟုတ်တယ်လားအာမင်းတော့အဲ့နော်ယူငါလုံးမမကလီဘာကမင်းမင်းလက်နဲ့တင်မှမင်းရရပါမင်းတို့တကယ်ဆဲတဲ့ကောင်လေမင်းတို့ကိုတိုင်းနဲ့တင်မှရမှာလုံးမ I got supplies ဒီလိုဘယ်တော့မှစောက်ကောင်းမပြောဟာဒီမှာ flare ပါတယ်ရောက်โอ้โหไปมาพี่นาเทพเลยอ๋อตัดเก็บอะไรอ่ะนั่นเองฮัลโหลไทยมาดูไทยไทยมาเนี่ย ကနေ့ပြည်တယ်ပဲကဲကဲကဲသုံးသားသုံးသားကိုတော့တရားဝင်ဝမ်းမရှိဘူးဒီနေ့စပိန်နဲ့သွားလိုက်ပြီစပိန်စပိန်စပိန်နဲ့လူလိုက်အော်လွေအောင်ပြစ်နေစပိန်နဲ့သွားမယ်စပိန်နဲ့ခုန်ကြတယ်ဟာစပိန်ဟေးဗတ်ဒေးတမီရဲ့မြို့ကိုကောဗျာ Happy birthday ပါဗျာเนาะဘုရားဆိုင်ပျော်ရှင်ပါစေလူဝင်ဆန္ဒရေတို့တို့ပြည့်ဝပါစေဗျာเนาะအတိုင်းအဲ ဇုံထဲမှာအေးအေးအေးရရပြီးပြီဒါလေးကောင်းရင်လည်းအေးသွားရင်တော့မယ်အေးအဲ့ဒီထဲမှာကန့်မိလိုက်တော့မကန့်ပါဘူးအော်အေးဟိလေရောအဖိုးချပြီးအောင်ရေပြီးပြီပါမယ်ပြင်းပြင်းပြင်းဟိုးရှင်းတုံဖင်တုံနေပြီနော်ကျွန်တော် flavor ခေါ်ပေးလိုက်တာဗျာကျွန်တော်စောက်ကပြောင်းပြီ flavor ခေါ်ပေးလိုက်မယ် ဆက်အဆက်တွေရှိသေးရဲ့လားဆောင်းကင်ကျော်ရှိသေးရဲ့လားတော်စရာကြီးတော့အဲ့တော့ကနော်ပြီးတော့အဲ့တော့ဥပိတို့ရောဇာလေးဆိုမျက်နှာကြီးဘလူးလေးမလုပ်တာရီးနေရတာဟုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ28ရက်နေ့ညကျကျွန်တော်မကပါတွေ့ရမယ်နော်မကမကမကတူပြီးဖိုင်ရက်လည်းတွေ့ရမယ်ဖိုင်ရက်လည်းတွေ့ရမယ်အရက်လည်းတွေ့ရမယ်အကုန်တွေ့ရမယ်ဟောဒီကင်မရာဖွင့်ရမှာကံဝေးနေဟိုနိုးအဲ့နေမှာဘလို့အဲ့နေမှာအားလို့ပါရိုင်မှာမအားအဲ့နေမှာအား အဲ့ဒီညာမျက်နှာရိုးဝါစေကာကတ်ထားမှာစေကာကတ်ထားမှာမြင်ရမြင်ပါတော့မြင်ရမြင်တော့ရရှိအဲ့လားလေးပြင်ထားလိုက်မယ်လို့အဲ့နေကြရင်ဟာဒေါ်ဖို့ကြောက်ပြီဒေါ်ဖို့နဲ့ဘလက်အမဘလက်နဲ့ကပ်ပဖို့လိုက်လေဆရာလေးနဲ့အဲ့နေကြရင်ပြောဦးဝိုင်နော်ပြောဦးဝိုင်နော်အဲ့ကြပါဘလို့မအားဒီမလာမလာပိုင်းပါနော်မကပြောပြီနော်မလာပိုင်းပါနော်အေးတကယ်ရှက်နေရငါဆောင်းရှက်နေရတော့ရှက်ရတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ညနေဆောင်လို့မအားအဲ့ဆက်တော့ဆက်ဆက်တယ်ဘာလို့နှောင်းမရ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းဖာငက်တော့ဖွင့်ပါနော်ဖာငက်တော့ကင်မရာဖွင့်ပါနော်မင်းပါတော့နေနေနေနေနေနေဆော့ဆော့ဆော့ဆော့ခုလောခုလောတဲ့ခါလေးခုလောတဲ့ခါလေးဟာလေးယောက်တယောက်လားလေးယောက်တယောက်လားမသိဘူးကျွန်တော်တဆောက်ကွက်ကျန်လာလားမသိဘူးနော်တဆောက်ကွက်ကျန်လာလားမသိဘူးနော်ရှိုးတောင်ရှိုးတောင်တာကိနောက်ကနေလာဒီနောက်ကနေလာမလားမသိဘူးဒီပါပဲဒီနောက်ကနေလာရင်တော့ငါးပါတော့မှောက်ပြီပဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်ပေါ်မှာတကယ်ဖြစ်တာပါလို့တကယ်ဖြစ်တာပါလို့ဒီပဲ em 공공에 가봐요 하 공공에 바로 올리면 되고 네 Tây khá công này không Tây Tây Tây Tây Tây Tao nên khá ta tao mong quên Yo mất lại rồi mà phải mất rồi nó này sang à Nó à, này sang à. နောက်တစ်ကောင်လားမသိဘူးနောက်တစ်ကောင်လားမသိဘူးဟို6300ရလည်းပြေးဘူးကြောက်တော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ဟောဒီနောက်မှာလည်းရှိသေးတာမသိဘူးဒီနောက်မှာခွင့်မြေမှာတတ်လာတဲ့ကောင်တွေရှိတော့အလားဆွဲမှာနော်ဘာကြီးကအလားအလားဟယ်လိုအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ဗျာကျွန်တော်ရှု၄ယောက်ကျန်တယ်ဗောဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ကျွန်တော်တိပြီနောက်တဲ့နှစ်ကောင်ပြောင်းနေတယ်နောက်နှစ်ကောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတော့မယ်ဒီဘက်မှာမရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းနေပဲ ကျွန်တော်ဒီပေါ်ပဲနေမှာပါကျွန်တော်လေးက၄ယောက်တစ်ဖွဲ့ဟောဒီဖောင်းနေဖောင်းနေတော့လာထပ်ပြီးလာအတန်ပေးပြန်ပြီစော်ပေးရုံပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နေအောင်ကျွန်တော်ကားနဲ့လာမှာကားနဲ့လာမှာဟာမီကောသားချီမလောက်ဘူးလားမသိဘူးဟေးငါးပါးမောက်တာပဲဟိုးပါဟိုးပါဟိုးပါဟိုးပါတိုင်းဟိုးပါတိုင်းဟိုးပါတိုင်း à cái lebih làm gì đúng không đúng không cái Dah làm gì ကောင်တက်တက်ကြံနေတာဒီကောင်လေးယောက်မှတ်တာသုံးကောင်ဒီကောင်နဲ့ဆုံးဖတ်တာမယူတော့ရအောင်မင်းကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးကကဲကျွန်တော် live it live it ထိုင်ရောက်ပြီ live it ထိုင် live it ထိုင်